kumwekea ananiza hey, I'm in love, I stop uyu yazanye nimigisa ibyo nshaka arabimenyera akubona mkenshikuta I'm in love, I stop Pepe, Soli, Money, Star Ahora Nista ahora umare ba make ani vanessa akenge na fona uh, I'll be so lovely so lovely nibura nta dushobora gushyirana ariko umutegereza agati byaraswe kumubona hamwe n'undi sinabasha kwihangana no no no no I'm in the love life, I'm at the lover Azi icyo nkunda ndetse n'icyo nanga Call it red light, ambitse ibanga My ride or die, yeah yeah Baby, surely, money star nitsa ahoraho maremba nake ani bane